я чей чей. чей. Пью я людей, тей. Наркотики, фигня. Пью пилосов с утра. Я из Гир-стрит, Я родился в Лос-Гиросе. Мою маму убили пилосы. На зеленом кипере. Снег волосы.